Y este, ayer el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su preocupación por el incidente, dijo que se le daría seguimiento. Las autoridades estadounidenses este, se comunicaron con usted, con, el gobierno mexicano para para estar al tanto de lo que sucedió, para involucrarse en el caso, dado que los Levarón son también ciudadanos estadounidenses, tienen doble ciudadanía. Muchas gracias. ¿Qué tal amigo Un saludo para todos los del canal Imaginación MX le mandaron esta, esta información a alguna página, a algún canal de YouTube y la hicieron pública en una página de, internet sobre el caso de la familia Levarón. la persona dice así, la persona que mandó la información, dice, pertenezco al estado de Chihuahua. Actualmente se está hablando mucho de la familia Levarón. Muchos no saben, pero yo sí recuerdo muy bien lo que pasa. Este no es un problema actual, es un tema desde el 2018. Es mi deber como parte de la comunidad informar a todo el pueblo de México lo que pasó y así ayudar a que formen sus propios puntos de vista y tener un criterio sobre el tema. El problema con los Levarón es una disputa sobre el control de agua y las tierras entre la familia Levarón y los del grupo del Barzón, ejidos que están alrededor. En varias ocasiones, estos dos ya habían tenido enfrentamientos tanto a palabra como uso de armas. Lo que me inquieta más que nada es cómo algunos políticos y algunos medios de comunicación están utilizando la nota como arma política para criticar al gobierno federal e incluso para justificar una intervención militar por parte de Estados Unidos. No justificó en ningún momento comentarios o acción del gobierno federal, pero sí criticó la acción de gobiernos estatales de Sonora y de Chihuahua, ya que ellos ya tenían en sus manos este problema desde el 2018. Dice este, no se justifica para nada la muerte de niños y mujeres inocentes. Se ven muy cobardes los grupos delincuentes, pero el líder mormón Joel Levarón Soto y varios de sus hijos como Benjamín, a quienes ejecutaron por narco en 2018 y el disque activista Julián Levarón y del hermano de Joel Levarón, Daniel Levarón, a quien también ejecutaron por narco hace años en Sonora, tiene décadas dedicándose al narcotráfico y eso lo sabe mucha gente en los municipios de Buenaventura y Galeana, Levarón, etc. Y además de cometer muchos atropellos y abusos contra mucha gente humilde como despojos de tierras, explotación de pozos acuticieros clandestinos en perjuicios de cientos y cientos de campesinos, etcétera, etcétera. Incluso hasta la mamá del exdiputado Alex Levarón González, la señora María González, estuvo detenida por tráfico de drogas en el cerezo de Ciudad Juárez del año 2002 al 2011 aproximadamente. Y desde el 2009 tiene una escolta de la Policía Federal de unos 50 agentes y 12 unidades artilladas que los otorgó el gobierno federal a raíz de la ejecución de Benjamín y en donde la familia Levarón se victimizó y con lo que cometen infinidad de desmanes como golpear a gente de San Marcos cada que se les antoja o a los policías municipales de Galeana, de Levarón y ese de golpear a los policías municipales, etc. De hecho, en el municipio de Galeana, la familia Levarón los conocen como el cartel de Galeana y son repudiados por mucha gente. Hace tres años a Joel Levarón lo acusaron de mandar a ejecutar a un ganadero de apellido Cruz porque era de los pocos que no se dejaban de sus arbitrariedades. El señor Cruz demandó a Joel Levarón y un día antes de iniciar el juicio por la demanda que les interpuso el señor Cruz lo ejecutaron y todos saben que el autor intelectual fue Joel Levarón Soto. Y muchas cosas más que se podrían contar de esta familia Levarón y por las cuales llevan varias cosas similares que les pasa a consecuencia de sus actividades ilícitas, además de que ejercen un casi caso digno de reportajes a nivel nacional, pero como son gringos y tienen el respaldo del gobierno de Estados Unidos que ejerce presión al gobierno de México para proteger y ayudar en todos a esas familias, nada les hacen y hacen lo que se les da la gana desde hace décadas en México. Pues ahí está amiguitos la nota para que se den una idea. Yo esta no me la sabía, la verdad este me desperté temprano y me puse a buscar estas noticias interesantes, notas. Son las 7 de la mañana, para mí es muy temprano. Y eh, pues aquí está parte, ¿verdad? Este, yo espero y dejen sus comentarios abajo y opinen al respecto porque si de repente este, ya ven que el presidente llamó, este, hicieron una llamada por teléfono con el presidente Andrés Manuel y el presidente eh, eh, Trump le decía AMLO que podía el apoyar con sus tropas porque según están preocupados por la gente, pero en realidad están preocupados por su gente. Pues resulta que estos Levarón son este son gringos, narcotraficantes, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo amigos. Gracias por suscribirse al canal y hasta la próxima.